Хай, Metalhead! Получил посылку от Барини 88, еще одну. Тут должна быть Тарья. Вот. Это с Днепропетровска. Три часа с чем-то ехать на машине. Так что вот 35 гривен стоило. Скидочку мне сделал. Вот. Галоши на вальте 200 гривен. Все как полагается. Вот. Сейчас будем скрывать. Посылку. Вот. Скрытие покашет. Аутопсия прямая. Стария. Встречайте Тарию. Трудин. Вот. Запаковано, как всегда, идеально. Вот, все подписано. Молодец, парень. Так. Можно было бы, конечно, мне поверить и сразу одной посылкой все это слать, Чтоб я лишние 35 не платил за каждый диск. Ну, ладно уже, что ж. Тут чувак такой Шамина. Принцип у него, ну, может, тоже такой, что... Как у меня. <laughs> Вот так набегает сумма на перевозчика. Хотя, с другой стороны, так и должно быть. Золотая середина так и должна быть, чтобы и тем платить, и этим, и вашим, и нашим было. Всем, всем хватало. И тогда будет все отлично, и денежки будут идти. И блага всякие материальные. Так, покупаю на Фростере, продаваю на Фростере. Мой ник Войхол. В последнее время у меня на флюсере никто толком ничего не покупает. Ну, оптом разве что. Да, большими партиями, да, вот покупают. Ну, в других местах продаю. На Улыксе продаю. Так, в приличных встречах. Бывает, люди звонят. Ну, тоже, опять-таки, с Улыкса узнают. Ну, в основном, да, получается Улыкс и... Ну, интернет, конечно, да. В интернет... А, на Ютубе. С Ютуба тоже люди мне заходят и говорят, вот, а у тебя там диск есть, а этого уже дома нету, а там написано, что есть, А где там написано? Там э, просто э, ролик с тем, что диск есть, ну там есть диски, но не, не все уже, а некоторые я вообще и, и не снимаю сейчас, не успеваю даже снимать. Купил, блин, и перепродал, бывает такое, бывает под заказ, о, запаковано идеально все. Это что, под DVD, что ли? Или под CD? Кулечек. Такой большой кулечек. О, запаковал, хорошо. Ну, можно было, конечно, в коробку тю. Коробок, наверное, нету, блин. А есть вот такие вот штуки-дрюки. Ну, тоже хорошо. О, вот, наконец-то у меня... А я когда-то у меня была копия Universal, а только с этим, с разворотом. Ну, четырехстраничный буклет. Вот. Ох, а это тяжелый, да. Ну, вот, как и на дискоксе, как я ему. Вот, будет у меня этот альбомчик. я, я его это продал, короче, у меня много лет не слушал его диск. И продавал долго. Вот, и чувак купил диск у меня, не помню. А, ну да, оплатил его, потом я его поставил послушать. И думаю, блин, нафига я его продаю, классная тема. А потом подумал, да ну этот копия, лучше куплю фирму себе уже. Потому что этот альбом шикарный. это альбом бомбовый, самый первый проект Атария. Ну вот FPI и все, и ну в фильме, ну понятно, этот чувак подставлять не будет он в дисках понимает, это не мутный, блин. Мутный недавно тут объявился. На, на Фростере он, фу, на Фростере его, не знаю, нету. Ну, на Фростере есть другие люди, которые его диски продают, я так понял. Вот, не буду их раскрывать. Пригодятся еще, <laughs> как говорится, не плю в колодец, что пригодится. А мутный сам э, есть на улице Владимир Николаевич написал. семи, Надо было еще Семенькин написать. И это, мутный. Или мутный лучше бы кличку написал свою уже. О, отлично. Классно. С буклетиком. О, отлично. Буклетик полноценный. Ну, коробку поменяю, но новую, понятное дело. Тут коробка немножко убацанная. Ну что, я доволен. Спасибо. Еще, еще куплю у него диск один. Попозже чуть. Запаковано все идеально, Барни 88, рекомендую. Попросил отправить вчера до 17.00, чтобы сегодня получить. Вот сегодня, вот сколько, еще 12 не было, а уже мне смс пришла, что можете приходить забирать посылку. Так что 3, Днепропетровска до Харькова 3 часа езды на машине. Так что вот, пожалуйста. Классная тема. Все, я доволен, я счастлив. Буду слушать, наслаждаться музыкой. Вот. Потом еще что-нибудь куплю, потом еще что-нибудь куплю. И, и, так сказать, и новая почта будет. Тоже свои дивиденды ж получать. Надо со всеми считаться. Эгоистам в этой жизни не везет. Тот, кто эгоист, тот нифига не имеет. и смотрит на других, кто иллюзорно успешен. Хе <laughs> Все, пока-пока. Желаю успехов, Макс Вехов. Пока-пока.